呃，我们这里主要介绍是 D E M C 的居家消防安全。然后我是 Jason，然后那边是 Jerry，然后 James 今天请假没来，然后那是 Liam，然后这是我们的目录表。然后第一个部分我们会先介绍感觉 Feel，然后再来会有一些 Interview 的照片，然后再来是一些影像影片，然后最后是我们会介绍我们的 Do，呃做的部分，然后再来会有我们设备的一些结果。 然后最后会介绍 share，然后最后是 Q&A。好，那我们这一组呢，呃，原本做的主题呢，并不是居家安全，我们原本是要做社区的那个一些问题，社区的卫生，然后是有什么状况，但是我们后来。 比很安全，啊，那我们有去到呃这里附近的消防局去访问，就在学校那边那块地方。然后呢，我访问呢，我们其实有问他可不可以就是录影片，但是他说不行，因为法律上的关系，他没办法录影片，然后照片也不行，所以我们就只能就问，然后把就听到的。 去想一些点子，像我朋友去想说，呃，建造一个，这个是比较呃天马行空的，就是建造一个永远不会失火的房子，或者是一个机器一侦测，一侦一侦测到有火灾的情况，就会立刻扑灭，比较天马行空的。那也有说，有想到说去装设呃警报器之类的，对。那还有一个是呃宣导。 就是不断的宣导新的消防观念。那我们最后选择宣导消防观念，是因为，呃，觉得这个维持最久，而且最简单。嗯。这个是我们拍的影片。然后我的影片里面就是，呃，因为我觉得，如果是单纯介绍居家消防安全，它有时会觉得有点死板。所以，我里面有加入一些剧情的部分，然后之后再配合我的。 然后都还有一些这个，这个是最后的一个重整，对，这样子来拍摄，我觉得会比较活泼，然后让看的人比较想看下去，嗯。然后这是我们做的问卷调查，呃，我觉得这个问卷调查有点失败，因为呃，其实做问卷的人只有六个人而已， <laughs> 然后说因为样本数太少了，但是我还是有去做一些呃最后的一些统计。 呃，大部分的人都是说这个，我有先问他们说，看完影片之后是不是有比较了解居家消防安全上面的一些观念？大部分的人都是呃有八成以上了解，嗯，虽然效果不错，我觉得还蛮成功的。然后我有问他们影片的内容觉得怎么样，然后大部分也都是很喜欢啊，有人也回。 然后对于影片的内容，大部分都是没有疑问，然后也有收到说非常详细的解说，然后给我们的一些回馈就是希望以后可以再看到呃类似这样的影片出现，嗯。然后这边我来介绍是我们的 share 的部分，然后呃我们一开始就像 Jerry 说的，我们在主题。 是花了很多时间，然后最后才终于定下说我们要来介绍消防安全。然后我们在讨论的过程中，其实也稍微介绍呃稍微讨论了一下我们的嗯执行方式是要画海报，还是可能到司令台召会的时候到司令台那边去宣导等等的。那最后我们是选择说申请公布，然后再。 中午的时候播放出来，那我们最后也公布有成功。然后呈现方式的讨论，其实跟执行方式，我觉得稍微有点结合，因为我们执行，那我们也呈现了出来。对，好，那这四张照片，第一张照片是刚才应该有看到，就是我们在讨论我们的主题。然后第二张是我们那个 interview 的照片，三四张，一张是我们班的，然后这张是隔壁班的，就是。 昨天还是前天公布的时候的影片的，呃，公布影片的时候的照片，对。然后这里是我们的分工表，然后我是负责比较后半段的制作，然后他们是比较负责前面 interview 的部分，跟呃可能影片制作的部分。然后有任何问题吗？好，谢谢大家。